en exclusivité sur Evangel Hit Music. Alléluia. Nous sommes toujours debout, même pressés de tout parts, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, la, grâce, de Dieu surabonde. Quand le mal nous y tombe tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. Dieu se lève, s'oppose et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance. Il ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu. S'il louange Et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons. Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu. Et il est digne, digne. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges. tu restes digne de louange. Oh, oh, oh, Dans les persécutions, dans les persécutions, tu restes digne de louange. Oh, et même quand mes amis, quand mes amis sont, tu restes digne de louange. Dans les épreuves, dans les épreuves, tu restes digne de louange. Tu restes digne de loin, tu restes digne de loin, Tu restes digne de loin, Tu restes digne de loin.